so'loqmonda erkaklar ketyapti yosh yoshlar ketyapti homiladorlar qayerga borsin qo'limizda dokumentimiz yo'q ana borib borib to'ydigan bo'lsak ertadan keyin bolani chiqarmaydi video davomida charter reyslar tugadi va endi nima qilsak bo'ladi degan savolga javob olasiz va undan tashqari Turkiyada homilador ayolning murojaatini tomosha qilishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, bu muborak oyda faqatgina yaxshilik qilishimiz kerak, chunki oz qoldi. Sizlardan yagona iltimosim ushbu videoga qo'llab-quvvatlash maqsadida bir donagina like so'rayman. Kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. assalomu alaykum aziz vatandoshlar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar do'stlar e, ba'zi videolarimda to'liq ma'lumot bermayapman o'zim juda ham yaxshi bilaman qo'ldan kelgancha albatta ushbu mavzuni boshlashdan oldin dastavval bir homilador Turkiyadagi bir opamiz bor e, murojaat qilib chiqdi aynan o'sha opani videosini birgalikda tomosha qilamiz undan keyin o'sha mavzuga o'tamiz va albatta video davomida kommentariy qismiga bemalol o'zingizni fikringizni oqilona fikringizni qoldirishingizni iltimos qilaman sababi siz bilan men hamma yo'qni hal qiluvchi marhamat video tomosha qilamiz uka yaxshimisiz ishlayapsizlarmi charchamasdan ishlar bilan mana homiladorlariga charterli reyslar qo'yildi dedi bir oydan beri shuni orqasidan yugurib yuribmiz hali bizga очередь bermayapti o'n uchinchi may kuni dedi o'n ikkinchi kuni kechqurun bordik bizni kirtirmadi aeroportga nima qilishimiz kerak endi hozir olti oyga o'tyapti homilam ketmasam iloji yo'q karantindamiz bitta kvartiramiz bor qornimiz bor o'zbekistonga borib lecheniya olishimiz kerak dori darmon olishimiz kerak unga hozir umuman bitta sharoit yo'q xo'jayinim ham karantinda bo'lib ishlagan yo'q qiynalib yotibmiz o'shanga o'zbekistonga ketishim kerak edi bilet olgan edim o'n beshinchi aprelda ketolmay qoldim yo'llar сразу bekilib qoldi iloji yo'q qolib ketdik bugun ham mana bordik elchixonaga yo'q deydi keyingi reysga qo'yaman deydi yigirma birinchida qo'ymasa qachonga ketamiz biz olti oydan keyin samolyotga chiqish mumkin emasku homilador ayollarga nima qilishimiz kerak biz yana hozir qiyinchilikda qolib ketdik prezidentimiz bekorga qo'ygan yo'qku o'sha charter reyslarni birinchi o'rinda homiladorlarga dedi kasallarga yoshi kattalar biz ketolmasak kim ketyapti bordik o'sha kuni yoshi katta katta so'loqmonda erkaklar ketyapti yosh yoshlar ketyapti homiladorlar qayerga borsin qo'limizda dokumentimiz yo'q anakka borib to'ydigan bo'lsak ertadan keyin bolani chiqarmaydi iloji yo'q qolib ketdik bo'lmasa shu vaqtgacha ketgan bo'lardik qo'limizda biletimiz ham bor o'n beshinchi aprelga olingan bilet bor qo'limizda endi hozir biz nima qilamiz bu yerda qolsak bizga birov qaramaydi qornimizchi tirikchiligimizchi nima bo'ladi iloji yo'q bezdagimentmiz ketishimiz kerak bizim shuni o'zimiz edik-ku. o'shanga iltimos sizdan yordam bering shu yigirma birinchida ketib qolishimga e, o'zimizga qolsa shunaqa deb qilmadi, yo'llar сразу bekilib qolganligi hisobiga qolib ketdik bu yerda o'kil dori olishim kerak лечение qilishim kerak hozir bitta uyga chiqib ishlay desak birinchi o'rinda sog'ligim ko'tarilmaydi ikkinchidan mana karantin hali ishlar boshlangan yo'q kvartirada o'tiramiz kvartiraga beramiz qornimiz bor boshqamiz bor bolaga kerakli o'kil dorini ololmayapman o'shanga ketsam o'zbekistonga o'sha yerdan o'kil dori qilib shuni nima qilib olishdi o'sha nima qilaman so'rayman o'shanga yordam bering ilojimiz yo'q boshqa yigirma birinchi kuni boramiz desak mana o'zbekiston elchixonasida ayol kishi ayol kishi ko'rib turib tushunmayapti keyingi reysga yozaman senlardan battari bor deydi bizdan battar yana qanaqa kim bo'lishi mumkin qonimizda bolamiz homilalik bo'lmasa qachon yo'l ochilganda ketsak bo'laveradi yo'q yo'l ochilishini kutganimizcha yetti oy sakkiz oy bo'ladi keyin biz samolyotga olmaydi prezidentimiz bekorga qaror chiqargani yo'q men prezidentgacha yozdim buni hammasi yetib bordi ayol kishi bo'lib tushunmasdan keyingi reysga bizdan battari kim bo'lishi mumkin yana bizdan battar odam yo'qku hozir ilojimiz yo'q shunga iltimos yordam bering To'g'risini aytganda, charteresga aslida uje o'chirtlar, biletlar sotilib bo'lgan, ya'ni qaysi ma'noda odamlar olim bo'lgan, ro'yxat ket bo'lgan endi bu opamizni olib ketadimi olib ketmaydimi shaxsan o'zim ham 100% bilmayman o'shaning uchun shu videoda joyladim bilet olganligi haqida gapirib o'tdi Haqiqatan biletini rasmini ham ko'rishingiz mumkin menga o'zimga tashladi bilet ham olishgan ekan e, undan keyin opani pasporti bor pasport e, pasportini rasmini tashlayman mana e, ko'rishinglar mumkin albatta undan tashqari aziz vatandoshlar iltimos qilaman agar rossiyada bo'lsanglar siz yoki sizni tanishlaringiz bironta pasport O'zbekiston vatandoshini pasportlarini topgan bo'lsa, iltimos menga Instagram orqali Max Madiyev deb topib murojaat qilishlarini iltimos qilaman. Sababi pasport yo'qolib qolganlar juda ham ko'p va menga murojaat qilyapti, pasport topil, e, pasportimi e'lon qiling deb. O'shaning uchun agar pasport topib olgan bo'lsangiz, iltimos menga murojaat qiling. E, egasiga qaytaramiz. Istanbulda bir o'zbek ayolni ishdan hattoki o'sha yashayotgan kvartirasidan haydab yuborgan. Agar bironta yotali ish bo'ladigan bo'lsa, ish topadigan bironta savob uchun, unaqa pul uchun emas, e, shirkat bo'ladigan bo'lsa, iltimos Instagramdan murojaat qilinglar, aloqaga chiqing. O'sha opamiz ko'chada qolmasin, yordam beraylik albatta. Va charter reyslar keladigan bo'lsa, bundan oldingi videoda aytganimdek, charter reyslar to'xtatildi. E, may oyidagisi to'xtatildi. Iyun nasida charter reys qo'yiladimi, qo'yilmaydimi bilmadim, lekin buyuk ehtimol bilan yana oyda o'rtarog'ida qo'yilishi mumkin. Nimaga deganinglarda birinchi ketgan o'sha charter reysda ketgan Hindiston, Malayziya, Turkiya, Moskvadagilar e, karantindan chiqadi, karantin zonalari bo'shaydi. O'shaning uchun yana qo'yilishi mumkin ehtimoli bor. Lekin yana bir taraf bor, qo'yilmashi ham mumkin. Nimaga desanglar, aytganimda iyul lasida uje chegaralar ochiladi. Eh, oddiy reyslar qatnashni boshlaydi avgustlarda уже avgustda bemalol borib keladigan sharoit bo'lib qoladi o'shaning uchun bilmadim ya'ni charter reys qo'yiladimi qo'yilmaydimi hozir ikkita yo'l turibdi bu haqida bir aniq bir fakt yo'q homilador opaga keladigan bo'lsak shaxsan men eh, bironta maslahat berolmayman chunki o'zim ham hayronman eh, o'shaning uchun videosini to'g'ridan to'g'ri joyladim. O'ylaymanki, e, O'zbekiston elchixonasi yoki boshqa o'sha davlat xodimlari qo'ldan kelgancha yordam beradi degan umiddaman. E, nima bo'lganda ham o'zbek vatandoshimiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Endi men ro'yxatdan o'tgani edim-ku, charter reysga meni aniq ketamanmi deganlar bor. Charter reyslarga men Rossiyada bo'ling, men Hindistonda bo'ling, men e, Turkiyada bo'ling, agar ro'yxatdan o'tsangiz, siz 100% baribir charter reysga ketasiz degani emas. Bu narsani oldingi videolarimda ham aytganman, sabablarini ham albatta tushuntirib o'tdim, chunki karantin zonalarida joy ozligi, e, pilotlar ozligi, samolyotlar to'xtamasdan kelmayotgani, ulasi ko'p sabab bor. To'g'ri, boshqa videoimda bir xabar bergandim, charter 2-3 martalab keladigan edi, lekin ko'proq charter Rossiyaga berdi, ya'ni 7 ta Rossiyaga boradigan bo'ldi va 2 dona Turkiyaga keldi. Hattoki 21-kuni e, oxirgi charter ketadi уже hattoki ertaga, ya'ni. Menimcha ulgimaganlar ulgimay qoldi, ulgiganlarda endi ular insonlarni qo'lida emas albatta bu narsa ulgib ulgimaslik, bu aytganimdek tepadagilar ishonch qiladi, hal qiladi. O'shaning uchun Alloh avvalambor hammamizga sabr bersin, qolib ketgan ketganlar siqilmanglar homiladorlar albatta bu yerda tug'ishi va bu yerdan e, bolasini har bilasizlar med ko'riklari bor boshqalari bor ozgina qiynalanadi, pul ketadi va karantinni hozir bilmadim qaysi sharoitda bu narsani E, eplashadi hayronman lekin albatta inshaalloh o'zbek o'zbek yordam beradi bir birimizni qo'llab quvvatlaymiz degan umiddaman aytganimdek agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa boshqa bo'ladigan bo'lsa men aytgan kommentariyadagi e, blogerga o'tsanglar ko'p yordamlar berishyapti o'shalar o'sha o'zlari pullar yig'ib boshqa qilib sharoit og'ir qiynlanayotganlarga istanbulda yordam beryapti endi bular istanbuldalik uchun albatta e, yaxshi vaziyat turkiyadagi ankaradagilarga o'zbek elchixonasiga bir kun oldin telefon qilasizlar internetdan E, nomerini olib va ular sizlarga yordam beradi rossiyadagilarni to'g'risi aniq bilmayman rossiyadagilarni qanday yordam berilyapti qay holda ketyapti bu haqida kecha ma'lumotda aytib o'tdim ya'ni o'zim yuz foiz bilib yubormayapman chunki o'zim turkiyada bo'lganim uchun Agar yana kimdadir qandaydir shaxsiy savollar bo'ladigan bo'lsa yoki murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, aytganimda Instagramdan obuna bo'lgan holatda e'tibor beringlar. Obuna, takib et, podpisatsiya bo'lgan holatda Instagramdan murojaat qilishinglar mumkin. Instagramim har doim aytganman Max Madiyev. Bemalol kutaman. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Endi aziz yurtdoshlar, bugungi video shu yergacha edi. <clears throat> O'ylamang, qaysi ma'noda kerakli, kimgadir foydali video bo'ldi degan umiddaman inshaalloh. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va faqatgina yaxshilik qilinglar. Rahmat yetakon. turn it on.